Sziasztok gyerekek! Új Marvel videó. Eljött nektek. Itt tartunk a From Hill zone nal Hát látom a Snake-nak kellett egy kis segítségül olyan kis béna fós volt. Na, akkor az egyes Visszalódoljuk. Jöjjön, hogy neki hatalma van. Na, azért. De mi? Ember, most már könnyű lesz. Hátra rakó granét, meg könnyű. onnan amúgy meg. Sehol gondolom. Hát... Emma. Bullseye! Bullseye! Oh, bueno. Oh, Sonia picture. Azt a rohadt maga! Ennyi ideig azért ne szarakodjunk már ezen a fufon. Rohadt easy. Rohadt easy. Rohadt easy, azt elmondhatom már magamba is. Rohadt easy. Na jó, szünet! Végre van vérekek, végre sikerült ott átjuknunk. Csak téz valamitől nem jön, de nem baj. Né nekünk jó, mivel nekünk már kész van ez a rész. Fasz! Hallod? Na, gyerünk már a feladat, meg! No, venga. Pasado. Fúllate. az az -e? Itt a boss? No. Nem áll. Bozd meg, te meg mi a fasz csinálsz? Te meg mi a fasz? Ezek meg mik? Hogy már meg? Basz meg! Jó, és komolyan elment! what's going on? De miből jössz ki rakecsek szemét ládát csinálja? Csezd meg! Aj, basz meg a kilencedik! Melyik lenne? A egy-egyik! Fú, meg! Szünet! Yes, Meg. Flying battery. Office, yeah. Hűzzogtok innen, baszd meg, most már elegem van a kicsúszott ellenségeitekből. Ha még egyszer megmernek zavarni, akkor kitöröm a fejüket a helyükről. Mi? Mi gyerekek? Hát, hát ilyen nincsen, hogy ezt meg lehetne csinálni. Ugorj le azonnal a picsába. Azt hiszem ide Cserkéványra sejszén nem is tudom mi ez! Adjam ma a büdös picsába! Hol volt a F8? Itt. Hol jön? Bazd Mi? Hol? Kuzina. Rágtad. Te köcsög, te egy buzi szemét láb, a geci fasz egy szemétlabdát csinálni. Nagyon-nagyon így kell megcsinálni, gyerekek, abban biztos vagyok. Flying Battery, bazd meg! Hogy milyen név ez? Nem battery ez, hogy a izi faszány. Baszott szájba ezt a kurva faszt. Már 9 perces! Egy pálya.